Hello guys, mwewale kuda ku YouTube channel yange. So ne leero nkomyo n'engatto empya, leero nga gijja France, Paris. Engatto eno gye mbaleetedde engatto nka nnungi nnyo. kati eno olw'ensonga sigenda kwogera bingi nnyo bigikwatako naye yabamodo ennyo abasinga okuba bebbe ye france so engatto eno yo yanjawulo nnyo mu ngatto z'enzijankola katwekanye ne kavidiyo kano mu maaso ako ndowooza baba bakulaga bamodo abasinga okwambala eparis sokati zezino engoye eziba zifumide kwenengato kwegamba zanjawulo omu olw'ensonga nti nempale osobola okuba ngeri sikini n'oteekako enengato zafumide mu basajja n'abakazi bazambala so engato eno yamutawananyafumira mu kalazi zanjawulo ntonotono naye nungi so ebisigadde nja kuba mbibanyonyola nga bwenaabanyonyodde nti sigenda banyonyola nnyo bingi nnyo bigikwatako nnyo ensonga gamba nga ten tebayogera nnyo bigikwatako naye bitonotono byenaaba mbawadde ebyo bwe tujja tuba nga tusinziira mbaletera ebiddala ebituufu mu ngate mpya enaaba eddakawo maaso awo naye engate eno kugamba yanungi ate tebola lugoye lwoba ojambaliddeko buli lugoye lwojambaliddeko ebeetuulako bulungi nnyo